Calma aí, eu tenho que dar o um salve do apito. O Kadosh. Salve, Kadosh, um ano de sub, tamo junto, lindão. Reiki, reiki.